Unë kam pritur shumë gjatë. Kam qëndruar në heshtje që asnjëri të mos mundte të bashkohet për atë që kam planifikuar. E vërteta është kjo. Unë nuk mund të bëhesha hero dhe të merrja vetë Pokemonin legjendar. Kështu që gjeta dikë për atë qëllim. Një djalë ndryshe nga të tjerët që nuk dinte asgjë përveç Pokemonit. Që nga ai moment, unë i ofrova atij gjithçka që i nevojitej për t'u bërë heroi i legjendës dhe mbreti i grupit plazma. E inkurajova N-në që të ndiqte idealet në mënyrë që zemra e tij të digjej nga dëshira për të përmirësuar botën. dhe pastaj ne mund të shikonim mendjet e njerëzve. Hej, çfarë është duke ndodhur atje? Unë nuk e di, por le ta shohim. Zonja dhe zotërinj, faliminderit për vëmendjen tuaj. Dua të flisja me të gjithë ju. për çlirimin e të gjithë Pokemonëve. Pokemonët janë qenje të gjalla nga të cilat ne njerëzit kemi shumë për të mësuar. Tani, çfarë përgjegjësie kemi ne ndaj këtyre Pokemonëve kaq të mrekullueshëm? Pra kështu është, ne duhet të çlirojmë Pokemonët, vetëm atëherë njerëzit dhe Pokemonët do të jenë gjithmonë të barabartë. Unë e vura atë në provë. A mund të jetë ai heroi që të zgjojë Pokemonin legjendar? Ne përgatitëm një kështjellë për mbretin tonë që të përfaqësonte trashëgiminë e Pokemonëve. Është një simbol, do të thotë që Unova do të ndryshojë. Volkarona! Gjetsis është një gënjeshtar, çlirimi që po flisni është thjesht një vjedhje ndaj Pokemonëve nga njerëzit. Ai të ka mashtruar! Ai i ka mashtruar të gjithë! Tani, trajneri më i fort nga të gjithë, i shoqëruar nga Pokemoni i tij legjendar, ka luftuar me kampionin dhe ka fituar. Ju lutem, mos i ndani njerëzit nga Pokemonat. Ju përgjërohem. Harroje fatin tënd dhe ndiq gjithmonë zemrën, sepse shpirti yt është i mirë, i pastër dhe i pafajshëm. Dhe nuk ka asgjë më të bukur dhe më të frikshme sesa pafajësia. është koha. Po, kam pritur kaq shumë gjatë, por ato ditë të dhimshme kanë marrë fund tashmë, plani im perfekt është pothuajse i përfunduar, grupi plazma do të përhapet dhe do të çlirojë çdo Pokemon të vetëm nga çdo person i vetëm, dhe më pas do t'i lëshoj të gjithë në botë në mënyrë që ta sundojë atë plotësisht. Ah, po, paske marrë gurin e shndritshëm. Nëse vërtet dëshiron ta mbash botën ashtu siç është, duhet të luftosh mbretin tonë. Shko përpara. Zbulo nëse ke atë që të duhet për të qenë një hero.